सरकारी कृषिमा कति छन् कि छैन अब त्यो त्यति त नछन् एउटा मात्र यहाँ अनुसन्धान केन्द्र छ जितपुरमा तर यस्ता अनुसन्धान केन्द्र छ कि सरकारले खै त्यसमा लगानी गर्नु गर्न सक्छन् कि गर्न सक्दैन के गर्छन् मलाई थाहा छैन अब यस्ता छ यहाँ कि के अरे यहाँ मेरो खेतबाट चाहे छ प्रजातिहरू छ सात प्रजातिहरूको आठ प्रजातिहरू कम्तीमा चाहिँ त्यहाँ लगेर एकचोटि भयो के दिनुहोस् म त्यहाँ लगाउँछु अनुसन्धान केन्द्रमा अनुसन्धान केन्द्रबाट हामीहरूले ल्याउनु पर्ने थियो नि सर अनि मेरो खेतबाट त्यस कारणले चाहिँ अनुसारी सर एउटा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो नाम सिफारिस गर्नुभयो होइन अब उहाँ चाहिँ धेरै बिउ चाहे ल्याएर चाहे उमार्नुहुन्छ बिउ वृद्धि गर्नुहुन्छ उहाँकै नाम जानु पऱ्यो भने दुई हजार छिहत्तर साल वैशाख पच्चिस गतेका दिन नार्क डे मनाइन्छ त्यहाँ अनि नाक नागडेमा मलाई चाहिँ प्रशंसापत्र पनि भेटिएको छ सम्मानित गरिएको थियो त्यहाँ एकदम गाह्रो भयो भने एक मिनट